Сколько раз сюда ходил, было намного лучше, но ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народы мама, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление?